هيبة القبائل هذه المحاولة من جانب الشبيبة ولكن ناتاش تسديدة قوية وجميلة وممتازة من الزعبية قوية وجميلة وممتازة ومدال الخطر دياورة جميلة هذه الكرة في العمق ولكن ناتاش ماذا فعل ناتاش الفوز ودفعوا بها إلى الأمام فعادت بقوة في اللحظات الأخيرة أو في الجولات الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى اليوم الشبيبة تلعب على المركز التالي مازال فيها الريتم منخفض جميلة ممتازة ما فيش وضعية تسلل سقط ديوارا يجي من اللاعب الشاب رناي جميلة مع مالو مالو يوزع ريعة ممتازة ضاعت هل هي الكرة صعبة صعبة صعبة صعبة صعبة ضاعت هذه الكرة